Assalamualaikum, ñu ngi wa suñu émission and defar suñu gox té nak ñu ngi ni ci quartier bi jëm wéli ma ngi ni di dox di dem pour xool ben minute service bi ni bu nekk ni sama kanam minute service wa kër Serigne Saliou duñ def dara loolu and ak yeen dugg ci biir xol gaay ñu gisé émission bi. sëñ bi. alhamdulilah. ñu sant alhamdulilah. comme ñu ngi si corona ba léegi kay yaa ma gën a xam. tur bi naka la ak. tur bi Sidi la. Sidi ñu ngi lay ziar ak màggal. tey nag waa émission ànd defar suñu gox ñoo ngi sees woon si télévision bi naan Campus City TV. émission bi nag leen seeg tax a jóg pour comme yéen jeunes yoo xamante ni gis nañu yéen takkale di liggéey bëgg defaral seen gox mission mo ñewon tay pour uniquement pour seet la pour yow nga jox sa point de vue na la baye nak yow tamit nga nuyo nuyoowaat joxaat sa point de vue après ñu ko continuer waxtan ma ñu lay siyaare ci bi di siyaare bu baax wa télévision bi nga am ne yëpp say cameraman bi wa li def def nice la vraiment am na solo trop content na ci trop parce que gis nañ seen taxaway yag nañ leen di suivre di leen baye xel di ngeen nekkee ci dëkk bi aussi am na solo ñu ngi wër tout temps di sensibiliser ñi aussi di jappalé gaay xam nga parce que ngeen koy waxe parfois comme ça émission bu am kan gitu ya, solo bi nga nek ya xam nga ci même ko jeune même ko ñu nek ci gox bi affaire yi amna solo amna solo trop vraiment bu ñu amé gaay gën leena jappalé aussi gën leena dolal mu am suma am ko solo quoi vraiment nice trop trop vraiment kontaan bu baax merci